xa ujonge umfanekiso mm. xa kodwa imame ndiyayazi uba niyalazi ibali kodwa xa Ujonge umfanekiso omnye. Uyakwazi ukuwuthiya laa mfanekiso uwunike isihloko sawo. Uyazi loo nto leyo? Kodwa unoba xa ufuna uthiya noba ujonga ntoni? Noba ujonga ntoni? Masithi nanku umfanekiso ndiwujongile, andithi? Ngoku ndifuna uthiya, andifuna uthiya ngelaa gama lale ncwadi yawo. Ndifuna ndijonge le nto ndiyijongileyo qha, Ngoku ndifuna unika isihlokwana sawo esincinci. Ndijonga ntoni kanene siphesihle? Ndijonga impuku. Hmm. Okay, uyazama, uyazama. Very good, uyazama. Ndijonga ntoni? Okay, ndijonga inyoka. Okay, mame, ndijonga into yoba kwenzeka ntoni apha. Usiphesihle nobuhle sebetshile into yoba ujonge impuku ajonge inyoka ungathini ke ngoku xa uthiya if ndinothi kuwe ngandinike mani thiya into yoba ungawuthini xa uthiya lo mfanekiso xa uzawunika isihloko sawo esincinci ungathi kwenzeka ntoni phayana Hmm. Ocho. Luthanda. Bona amanzi. Ndiyayithanda le nto ithethwa nguLuthando. Uthi ubona amanzi. Ngojonge kodwa amanzi aphi? Apha amanzi. Phaya. Emva andithi? Ngoku yintoni oyibonayo apha phambili? Andithi xa ujongile le lo mfanekiso kukho ntoni? Kukho izinto ozibonayo uba zihleli apha phambili, andithi? Kukho izinto ozibonayo uba zenzeka phaa emva. Uluthando kamandi seyibonile into yoba phaa emva kukho amanzi. Kodwa ngoku sifuna ukusa amehlo ethu apha kule ndawo yenzeka phambili ukuze sikwazi uyithiya kakuhle. Kuba xa sithiya sisithi amanzi. Hmm, izawube ithetha laa nto iphaa kulaa mfanekiso not ncam ne iyayithetha kodwa ke ayivezi kakuhle singawuthiya sithini impuku ithi uba masambe siyotya pha endlini yam okay mamela ke mas ithi impuku very good uthi impuku ithi masambe siyotya pha endlini yam utsho yena yinto ayicingayo mandijonge masijonge lona ke um, um, isihloko sam umzekelo nankowam umzekelo andithi ndiyithile ke mna ke laa mfanekiso nanku umfanekiso wam ndawuthiya ndathini impuku ihlangana nenyoka Hmm, ndithiye kamandi? Yes. Iyayithetha le nto ithethwa ngulo mfanekiso? Ibona phi kulo mfanekiso? Huh? Yes. Sitheni impuku ihlangana nentoni? Nenyoka. Okay, ndithiyile. Maki. Good. I think he's dead. uyahlekisa kuba kaloku uhleli nje wena uyaxela uhlekiswa imbovane bawayo okay okay masijongeni ke ngoku lowa umfanekiso kamandi lowa umfanekiso ngowenye incwadi ungathini xa uthiya laa mfanekiso cinga hayi cinga suve suphakamisa cinga jonga jonga apha kum cinga ungathini ujongele umfanekiso jongele umfanekiso ke ngoku ungathini thando ungathini xa unowuthiya lo mfanekiso he ukhaba ibhola utsho uthanda uthi ukhaba ibhola uthi ukhaba ibhola etivini andivili uyamva uthanda uthini uthini uthini uthando okay uthi uthando ukhaba ibhola etivini ne okay uthi abantwana badlala isoka etivini phinda mntanam uthi abantwana badlala isoka etivini very good ngoko nomnye umntu singaphila sithuthiye sithuthe abantu bayacinga ne abantu babukele itivi babukele itivi okay very good um asikuba kukho abantu abathethayo yazi andazi ngokuba sivulelekile na kulu uba sithethe okay ha-a luthando khandibuze wena ndibuze ukuthi okay okokuqala uthe abantu badlala abantu badlala isoka etivini ne omnye wathi abantu babukele itv ne eke and then ke xa sinoyigqiba ke ngomasigqibezeleni ukugqibela masidibaniseni sonke ke ngomasithiyeni sithini abantu babukele itivi ne abantu babukele itivi ba kodwa itv yintoni ngesixhosa itv yintoni ngesixhosa ngumabonakude ngubani sithini sithi xa sibiza ngubani ngumabona kude bona kude kafuneka ukumisa phinda ayibhale kakuhle ne ngumabona kude andithi okay